buyuk matematik, astronom va geograf Muhammad al-Xorazmiy 8-asrning oxiri va 9-asrning birinchi yarmida yashab ijod etdi. al xorazmiy matematika geometriya astronomiya tarix geografiya va boshqa fanlarga doir ko'plab risolalar yozgan bizgacha allomaning 20 ga yaqin asari yetib kelgan uning eng mashhur asari al jabr va al muqobalada u kvadrat va bir chiziqli tenglamaning oltita turini hamda algoritm tushunchasini keng tavsiflab bergan bundan kelib chiqib o'nlik sistemasini topish keltirilgan natijada algoritm atamasi al xorazmiy nomidan kelib chiqqan Kecha Angor tumani Ilg'or mahallasida joylashgan 31-sonli maktabda buyuk bobokalonimiz Al-Xorazmiy tavalludiga bag'ishlangan tadbir bo'lib o'tdi. Tadbirda so'zga chiqqanlar buyuk alloma Muso Al-Xorazmiyning antik davr, Yunon, Fors va Hind ulamolarining bilimlarini chuqur o'zlashtirish bilan bir qatorda o'zining shaxsiy tadqiqotlari bilan butun hisob fanini yangi bosqichga ko'targanligi haqida to'xtalib o'tildi. eng faol sinf 7 sinf ishtirokida buyuk matematik al xorazmiy bobomizning tavallud ayyomiga bag'ishlangan tadbir bo'lib o'tdi tadbirdan ko'zlangan maqsad ozgina o'quvchilarga matematikadan bilim sinovlarini berish edi biz maqsadga erisha oldik deb o'ylaymiz tadbirni tayyorlashda yordam bergan ustozlarimizga maktab rahbariyatiga e, minnatdorchilik bildiraman shuningdek tadbirda 7 sinf o'quvchilari ishtirok etishib qiziqarli topishmoqlar maqollar, sahna ko'rinishlari va mashhur kitoblar haqida ma'lumotlar berildi. Bundan tashqari o'quvchilar ishtirokida raqslar ijro etildi.